troquera. Macumba para os filhos de Orumilá Força ancestral que vem pra retirar Macumba para os filhos de Orumilá Tire esse prato da encruzilhada Queime esse voodoo no fogo sagrado